sa TikTok. Gusto ko sa ulit challenge. Eh. natin. Ih, untung ra natap. Eh. Is that real? Oh! How is that even possible? no. <laughs> Smell it. I can't believe you like Duh, alah, lucu nere. Lucu nere. <laughs> Jangan sebelah weh. Bữa mai em truyền công Bukan. Di mana tadi punya?